ਕਾਲਾ ਕੁੜ ਪਜਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨ ਸੋਏ ਆ ਮਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਫਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਆ ਰਹੀ ਐ ਕੈਮ ਸਾ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਮੈਨ ਜੈ ਜਮੈਨ ਜੈ